Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Uh, hari ni abang uh, ambil masa sikit. Uh, free kita pergi um, jamming di studio Kebetie. Ha, uh, ah, studio Iwe panggil. Apa tak ingat dah nama studio ke apa. Jadi kita kena ikut je lah. Okey, kita pergi kita bawa Jackson hari ni. Ha. Uh. Okey, kalau nak tahu lagu mana kita <laughs> main malam ni, praktis ni. Ha, suka-suka ambil masa dah. So, jom ikut abang. ke Batik Air eh. So di sini studio tempat berpraktis lah bersama grup kecewa ha, Kita jarang jaga juga praktis Tengah-tengah ada masa kita praktis lah ha, ha Ramah dah sapa tu ha, baru lewat sikit ha, Biasalah kita buat video kan <laughs> Okay kita masuk dalam Okey, semua kumpulan ni pakai selipar je. Nah, manalah kita ni kampung sikit. <laughs> selipar pun comel warna kuning ada. Ha. Okey, ni pintu utama dia. Dia kata no food ordering. Ha, ah, memelah. Tak boleh makan minum nak main. Okey, kita masuk dalam eh. si pas day